kelmeymadı ben. O sikip yaptı dedim. Siyasetke aralaşmadım da sorasa. Bir abi şu cege çüm yok aldım. Dedim siyosatga gelmedi dese. Siyasetke aralaşmayacağım dedim. men agar buni ketagiga reklama qilsam kelin chiqsa birini ketagiga o'zingiz olib chiqasiz ishlaringiz bo'lmasin zangillatib g'iyosga narxlarimizni qimmat qilib aytamiz endi bitta savatingga yuz mingdan bo'lmasa <laughs> gapiryapsan keyin qo'shib qo'yaveraman biji biji qilib bo'lsh толстый deydida bitta qiz ishlaydi xurshid opa degan yo'q keyin u navbat hozir pochka qilgani birin keyin borak unga birinchi to'lamiz keyin shunday qolamiz keyin xurshid opa ishlaydi shu kishi semizda keyin bu ham uzunroq edi birda larisani tolstoyni yo'q qilaman deb yuriydida Ayşe nima uchun siz dubullaylaringizni? Bu nega tashlang?